Nie wiem jak to zrobić, dobra. Patrzcie. Od takiej osoby dostałem a, wiadomość. Już wam czytam. E, heja, wiesz gdzie kupić jakieś dziele, żeby się mocno spizgać? Widziałem tam na streamkach coś zażywasz. Chcę poczuć moc. <laughs> O kurde. Taką, taką wiadomość dostałem. <laughs> Rzeczywiście. <laughs> Ja. Ej, dobra, a podobno Jerzy e, pełno tym złodziei tam było, kieszonkowców po ulicach Krakowu. To prawda? Chuj To taki- tam kurwa, chuj z kieszonkowcami ty. Był ten alarm pożarowy. I co robi kurwa No. się? Straż wjeżdża kurwa i zapierdala dwa laptopy, wiesz? <laughs> No co ty mówisz? No nie pierdol. Poważnie? Tak! No, ale mówisz, że nie wygrywasz trade'ów, ale nie trafiasz żadnym kół, to... Ta postać praktycznie się opiera w Irli na tym skillu, tak? Dzięki za tego niesamowitego protipa, kolego! Dzięki. Proszę bardzo, W tym momencie jestem teraz najlepszym kledem, bo poznałem sekret, poznałem sekret a, dzięki perełowi i wiem, jak wygrywać trady. E, bardzo się cieszę. Dzięki, dzięki. Rozwiązałeś mój problem. Tu już wiem, kurwa, co robiłem źle, no ja pierdolę. Takie proste, takie oczywiste, ale nie wpadłem na to, no. Dzięki, dzięki, dzięki. Fino P. Teraz, może... Teraz na poziom Mastera. Gdzie jest mój team? Co kurwa? Co? Nie no kurwa. Poważnie. Dobra, pierdolę ty. Kuźwa, no. Topię się, Pawełczek ratuj mnie, kurwa, topię się. to A tutaj ten zawodnik reprezentuje JD. On dobrze gra, kurde, ten typ jest naprawdę dobry. Spali się! Pal się koniu! Pal się kurwo! Aaaa! Aaaa! <laughs> Wygramy to! Tristanka! No to tak się mówi, a nie przejmuj się hejtem, olej to wiesz. Jakbyś miał jakiś większy dystans do siebie, to byś nawet się tym nie przejął, nie? Ale to jest to, jest to że... No to, to jest słowa ranią, no, słowa ranią, no. Popę gówno tych Mi też jest zawsze smutne, jak mi mówią, żebym się zabił, bo jestem jebanym PDM ze śpinką. A to akurat prawda, a to akurat prawda, no. A nie jesteś? Powinieneś się zabić, mokry suwer. Jak przegrać grę? No co mnie pingujesz, kurwo? No, aż stiltowałem. Jest, kurwa! Aż fikołkę zrobił. Nie, teraz, ale się... O ty kurwa ty! <laughs> No nie, ja... Oj, jeszcze raz, weightlifting. Ojebani ty! No nie pierdol! Jakubia ja cię kocham jak brata. Dzisiaj jest dzień, w którym byłem po raz pierwszy u mojej dziewczyny w domu. Ostatecznie wylądowaliśmy w łóżku, pierwszy raz uprawiałem miłość. Życzę ci takiego przeżycia, może kiedyś. I guys later! <laughs> To to? To u ciebie było. Nie, to Miszorek. Kurwa, co to? A to u mnie, kurwa to u mnie, No, dobra. no mówię, że u ciebie tylko przegłos jest taki porządny. Ja pierdolę. Ostatnia, mema, które kupiłem no. i nie grałem, to było e, Wo- White Star. A nie kupiłeś tego? Nie, nie, nie. White Star, ja White Star, To najgorsza gra, kurwa. Ja już, nie, no to jest. Ja kupuję gry i nie gram. Ło kurwa! To się, to się nagrało! To się nagrało! Kardynałem Wojtyła. I to właśnie na samym początku pontyfikacji. OP! To jest Broken Champion! To jest Broken Champion! Riot! No! Zaszaleli, zaszaleli z Riotu panowie. Jest totalnie broken ten champion. Pół roku Taka kulturka pełna, nawet nie wierzę. Na zdrowie. Chuj, nie wierzę, no nie! Bo wahałem się, czy pogonić. On flashował tym jak Ty, ale też macie takie wiatry z pizdy, czy normalnie? <laughs> No. Ja mam tak... Poczekaj. No ale no kurwa. z dupy. Muszę się spiąć, poczekaj. Ja ja mam normalne. Bo ty masz z dupy. wy trochę bardziej śmierdzą, ale normalne. Takie z dupy wiatr mam, no. Gin! Cebulo! XD! OP jestem klet.